Aisha, don't bop on. Aisha, Aisha, long out. Aish, Obapam. Aish, Aish, Rogan Demwan. Lai, Aish, Aish. я теперь припев. Аиш, аиш, эгудивам, лаи, аиш, аиш, то баба. Аиш, аиш, рогардивам, лаиш, аиш, репом. Молодец. Возьми с полки пирожочек.